možný. Hej, to bylo možný. Jak to takhle můžeš dělat? Co sleduješ toho? Jedu prostě. Hej, to bylo Hej, díky. V pohodě. Ne, musíš jít hledat, já musím mluvit. na tom startu říká, hej, sam pojedeš s mamkou, pojedeme spolu. A na tom startu dělal. A já, co to je? A ten kluk tam říká, to uvidíte. Úplně tak a ten kluk se ho nominál.